tugas seorang diplomat Indonesia itu apa ya? Hmm. Halo, tahukah kalian bahwa berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, ada lima tugas utama yang dilakukan oleh para diplomat. Apa itu Bang? Ingat saja 2P, 2R, 1N. Promoting, mempromosi, protecting, melindungi, representing, mewakili, reporting, melapor, dan negotiating, bernegosiasi. Jika kalian pernah melihat atau punya mobil dengan transmisi otomatis, tahu dong ini apaan. Ingat saja dengan tiga huruf P, R, N. Gampang kan ingatnya? Kita mulai dengan huruf P. P yang pertama adalah promoting atau melakukan promosi banyak hal yang dipromosikan tentang Indonesia. Mulai dari potensi investasi, budaya, destinasi pariwisata, dan juga produk ekspor Indonesia. P yang kedua adalah protecting atau melakukan perlindungan, yaitu melindungi semua kepentingan Indonesia di mana seorang diplomat itu bertugas. Termasuk melindungi warga negara Indonesia dan juga badan hukum Indonesia. Kita lanjut ke huruf R R yang pertama adalah representing atau mewakili. Selamat datang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt atau KJRI Frankfurt. KJRI Frankfurt adalah salah satu dari 132 kantor perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Saat bertugas, para diplomat mewakili dan membawa nama Indonesia dalam berbagai kegiatan dengan counterpart di negara setempat. R yang kedua adalah reporting atau melapor. Salah satu tugas utama diplomat adalah melapor ke pusat. Ia harus melaporkan segala hal yang menyangkut kepentingan Indonesia secara cepat, tepat, dan lengkap dengan analisa serta rekomendasi. Kita lanjut lagi ke huruf N. N adalah negotiating atau bernegosiasi. Negosiasi dilakukan di berbagai macam forum, yaitu di forum internasional seperti PBB, regional seperti ASEAN, dan juga bilateral dengan negara lain. Negosiasi dilakukan agar apa yang disepakati sesuai dengan kepentingan Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu 2P, 2R, 1N? Karena sekarang sudah paham, kita bisa maju bersama dan menarik tuas transmisi ke huruf D. D itu apa, Bang? D adalah Diplomasi. Diplomasi. Diplomasi. Diplomasi. Maju terus diplomasi Indonesia.